hello friends my name is Saurabh and you are watching the art man तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले ऋतिक रोशन के पोर्ट्रेट ड्राइंग ट्यूटोरियल टू के बारे में जो लोग नए हैं जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो एक बार आई बटन पर क्लिक करके आप वो पार्ट देख सकते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए और जो भी मैं इस इस वीडियो में जो भी मैं टूल्स और मटेरियल्स काम में लेने वाला हूँ उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप चेकआउट कर सकते हो तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन तो दोस्तों पहले मैं यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया था पहले वाली वीडियो में कि मैं पहले बेस लेयर क्रिएट करता हूँ ड्रॉ करता हूँ बेस लेयर तो आप देख सकते हो कि पहले मैंने यहाँ पे बेस लेयर ड्रॉ कर ली थी आप चारकोल पाउडर से भी चारकोल पाउडर या फिर ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ कर सकते हो मैंने यहाँ पे चारकोल पाउडर यूज़ किया और अब उसके बाद में मैं पेंसिल से स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ अब आपको ये बात बताऊँ जब भी आप आईब्रोज बनाते हैं तो आपको स्ट्रोक्स में जैसे जहाँ पे डार्क पार्ट है उसको तो मतलब आप नॉर्मल वैसे ही बना सकते हो जैसे आप यूज़ करते हो पेंसिल को बाकी स्ट्रोक्स में यूज़ करना है आपको जहाँ पे डार्कनेस है मैं वहाँ पे मैंने जैसे कि बताया आपको कि मैं चारकोल पाउडर का यूज़ करता हूँ अब देखो डार्कनेस है तो मैं क्या है पहले बेस लेयर क्रिएट की उसके बाद में मैं अब चारकोल पाउडर से डार्क कर रहा हूँ ताकि वो क्या है इससे टाइम भी सेव होता है काफ़ी ये देखो टोम्बो मोनो जीरो इरेजर से मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ जो ऐसे लगता है ना कि वाइट हेयर्स है कि वाइट या फिर ऐसे कि उसके ऊपर स्किन के ऊपर एक वो दिखे आपको बस करना क्या है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पेशेंस से बनाना है और क्या बोलते हैं कि ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है ड्राइंग में आइज़ बनाते टाइम जो डार्क डार्क पार्ट है जैसे कि कि जहाँ पे शेडो वाला पार्ट होता है वहाँ पे आप चाहो तो डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हो डार्क चारकोल पेंसिल ये देखो पहले मैं ऐसे ब्लेंडिंग स्टम से भी ब्लेंड कर रहा हूँ इसको ये देखो आप स्ट्रोक्स में जैसे ऐसा होता है कि आईब्रोज़ में और जैसे आईब्रोज़ होते हैं तो क्या है वो उनके एजेस क्या है थोड़े शार्प होते हैं तो उस हिसाब से आपको स्ट्रोक्स में वो यूज़ करना होता है जैसे आपको जैसे आपकी फ़ोटो है वैसे वैसे आप बनाते जाओ लेयर्स में आपकी ड्राइंग अपने आप रियलिस्टिक अब पहले मैंने बेस लेयर क्रिएट की फिर मैं यहाँ पे चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पाउडर मैं जो चारकोल पेंसिल है उसी से बनाता हूँ सैंड पेपर पे जो नॉर्मल सैंड पेपर आता है उस पर ये देखो अब मैं वाइट चारकोल पेंसिल से जैसे वाइट हेयर्स होते हैं ना उसके अंदर तो क्या वो क्रिएट कर रहा हूँ जब आप Tombo Mono zero eraser use करते हो तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि उसको क्या है जैसे आपको मान लो कोई जैसे अब ये है ये आईब्रोज है इसके ऊपर जैसे इस इस बीच में स्किन दिख रही है तो क्या स्ट्रोक्स में आपको करने के लिए टोम्बो मोनो जीरो इरेजर को ऊपर से ब्लेड से कट करना होगा शार्प शार्प तरीके से ताकि वो क्या ऊपर उसे राउंड होता है वो तो उसको शार्प करना होगा ताकि वो स्ट्रोक्स आपके वो क्या परफेक्टली आए उसके अंदर ये देखो मैं मैंने क्या है पहले वाले ट्यूटोरियल में भी बताया हुआ है और अभी भी बता रहा हूँ कि आपको स्किन और इसको जो क्या है आईब्रोज और जैसे कि हेयर होते हैं और स्किन होती है उनको मर्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो ऐसा ना लगे कि अलग है कि आपके फेस से पोर्ट्रेट में अलग अलग दिखे वो अलग ना लगे वो अब दोस्तों मैं यहाँ पे स्किन के लिए स्टेडलर की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ H B Staedtler black pencil आती है ये ये काफ़ी काफ़ी यूज़फुल पेंसिल होती है पोर्ट्रेट के लिए आपने यूज़ की होगी अगर नहीं की है तो आप लिंक से बाई कर सकते हो इस पेंसिल को आपको लेयर क्रिएट करनी है पहले लाइट पेंसिल्स फिर बाद में उसको ब्लेंड करना है या फिर तो ब्रश से या फिर अगर माइक्रो हाईलाइट्स माइक्रो डिटेल्स है जैसे तो उसको ब्लेंडिंग स्टम्प से आप देख सकते हो अब मैं क्या थोड़ा फास्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको सबसे पहले एक क्या बोलते हैं कि आपको आउटलाइन बनानी है आइज़ के लिए लाइट ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि आप आपकी ड्राइंग सही जा रही है ब्लेंड करते जाना है और ये देखो ब्लेंडिंग स्टम को भी आप ब्लेंडिंग स्टम से जैसे लाइट लाइट लाइट शेडिंग है वो कर सकते हो ये देखो मैं माइक्रो डिटेल्स भी ड्रॉ कर रहा हूँ आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लेयर्स लेयर्स में काम करना है जिससे कि आपकी ड्राइंग एकदम रियलिस्टिकली लगने लग जाएगी धीरे धीरे आपको पता लगने लग जाएगा अब देखो मैं थोड़ा ये देखो अब मैं डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आइज़ के लिए बस आप ऐसे ही बनाते जाओ और आप कि ड्राइंग में डेप्थ आने लग जाएगी एकदम रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है आप बस देखो समझो और फिर अप्लाई करो आपको मैं जो ये ये ड्राइंग बना रहा हूँ इसमें आपको रटना नहीं है बस आपको समझना है कि मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ कोई भी चीज़ ये देखो मैं वाइट चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर रहा हूँ आइज़ के पार्ट के लिए धीरे धीरे धीरे धीरे आपको डार डार्कर पेंसिल्स पे जाना है ग्रेड्स में जाना है ब्लेंड करते हुए आपको खुद को फिर बाद में ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा जब आप लेयर्स में काम करोगे तो आर्टिस्ट करते क्या हैं बिगिनर बिगिनर आर्टिस्ट करते क्या हैं वो क्या है उनसे गलतियाँ इसलिए होती है क्योंकि वो पहले ही ऐसे डार्क रेड पेंसिल यूज़ करते हैं सही से लेयर्स को ब्लेंड करते नहीं हैं फिर बाद में उनकी ड्राइंग एकदम ऐसे मतलब ड्राइंग में डेप्थ नहीं दिखती है things, all the places I hope it means that you'll come home to me Once you've traveled the world, all the spaces inside your heart was at the wrong place at the right time Cause suddenly there you were with those bright blue eyes We were conversing under the night sky When you took my hand, said let's leave now Don't wanna be shy I Talked about everything that was on our mind Talking to you gave me butterflies Then you took my hand, said let's leave now thank you तो दोस्तों इस इस पोर्ट्रेट के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं तब तक के लिए keep drawing keep practising see you soon